Hej! Eh, ikväll blir det två låtar. Och de ska användas vid ett speciellt tillfälle. Nämligen födelsedag. Det blir en brudmarsch ifrån Jämtland som går på temat Jag må han leva. och en... Hur ska, ja, vi säger väl det då. 50 års polska. Det är alltså Anna-Karin Kylanders 50-årskalas. Och det är om tre månader så vi är ute i god tid. Men min tanke är att så många som möjligt ska kunna de här två låtarna alla fall den första, för den är lätt. Den går i G-dur och är alltså en jämtländsk brudmarsch om jag inte har alldeles fel. Men som jag minns det så lärde jag mig den här av Lasse Sördin och han påstod att det var en brudmarsch. Men den ligger väldigt, väldigt nära Ja må han leva. Men i så fall är det så att melodin Ja må han leva är en gammal folkmusiklåt. Det är ju lite roligt i så fall. Den går så här. att säga, tillräckligt med information om den. Det är alltså jag må han leva melodin med lite kringlor och drillar och lite <clears throat> finesser och så. Jag tar det en gång till bara. Sen tar vi nästa låt. det är Anna-Karins 50-årsborska. Och eh, hon har fått den på noter så hon kan den redan så det gör ingenting om hon ser eller hör, hör det, där, det här. Ehm, och då tänkte jag, eh, när jag gjorde den så tänkte jag det ska vara en mollrepris och så ska det vara ett antal durrepriser. För jag tänkte under titeln ska vara Det finns mycket dur kvar. Så den ska alltså heta Anna-Karins femtårsholska med undertiteln Det finns mycket dur kvar. En A-moll-repris. Och sen provar jag alla möjliga varianter hur jag skulle... Jag vill ha en slags tonartshöjning. Ljusare och ljusare. Och det blev A-moll och sen en repris i D-dur och en repris i G-dur och en repris i A-dur och så tillbaks till A-moll. Eh, det är alltså... Ja. Det är som fyra repriser. Den går ungefär... Jag, spelar den en, ett varv eller jag spelar den precis som den ska vara. Och sen tar vi ner det sakta. ungefär så hade jag tänkt. Så ska vi ta den sakta. Det börjar med en A-moll-skala. Eller A-moll-skalerörelse. A, B, C, D, E. C, B. A, Gis. A, C, E. A, Gis café. DC. A, B, giss. A, C, B. alltså moll-reprisen, Sen kommer D-dur-reprisen. det är hela dur-uppgången. D-dur, G-dur, A-dur. Samma melodi. Först är D-dur, sen är G-dur, sen är A-dur. Och D-dur och A-dur blir samma fingersättning. Eh, vi tar den en gång. Dur-uppgången. Börja på ett D med en kringla. Och den startar på föregående takts tredje taktslag. En, två, att fuska. Det är tillåtet att fuska om man säger så. Men min tanke är alltså att de här två låtarna, i alla fall den här Jag må han leva som är ganska lätt. Den ska vi spela för Anna-Karin. Eh, hennes egen polska, hon har fått noter på den och så. Så att eh, den kan hon faktiskt få spela själv. Men eh, det vore ju kul om väldigt många kunde den. Så vi får en sån här allspels grej av det då. Jag vet att den är lite för svår för all, som allspelslåt men jag tar den en sista gång så får det vara bra sen. Müzik en känsla av att den här inspelningen blev väldigt lång. Eh, jag har en väldigt enkel tredje stämma. Men jag tar med mig noterna på kalaset och så kan ni de som inte orkar lära sig den här låten. Och sen som sagt då, det är tillåtet att fuska. Det är A-moll, sen är det D-dur sen är det G-dur, sen är det A-dur och så tillbaks till A-moll och runt, runt så. Så det går väldigt lätt att fuska. Och det är tillåtet. Ja, skulle inte det kunna vara bra för idag? Jo, jag tror det. Hoppas många kan komma på det här kalaset. Så att vi blir stort gäng som spelar särskilt den här jämtländska brunmarschen. För den är så pass lätt så att väldigt många ja, det är överkomligt. Den här sista den ja, kanske var nästan onödigt. Men okej, okay. tack för idag, slut för idag. Vi ses när vi råkas. Hej då!